အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကမ္ဘာဖလားကိုရလက်ခံမဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဗုဒ္ဓနေ့မနက်မှာရှင်မြိုင်ကစားမဲ့ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုပရဲ့ဝိဇ္ဇနေတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မနက်တနားရီခွဲမှာတပြိုင်နက်ရှင်မြိုင်ကစားမဲ့ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုပရဲ့ပွဲစဉ်လေးနှစ်ပွဲကတော့အီရန်အသင်းနဲ့ USA အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်၊ Wales အသင်းနဲ့အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုပရဲ့အမှတ်ပေးစရာမှာဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်အသင်းကနှစ်ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ တပွဲနိုင်တပွဲတည်ရမတ်လေးမှတ်နဲ့အဆင့်တင်နေရမှာရက်တည်နေပြီးတော့အီရန်အသင်းကနှစ်ပွဲကစားပြီးချိန်မှာတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးရမတ်သုံးမှတ်နဲ့အဆင့်တင်နေရမှာရက်တည်နေရပဲဖြစ်ပါတယ် USA အသင်းကနှစ်ပွဲကစားပြီးထားတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပွဲလုံးတည်ကြထားပြီးတော့ရမတ်နှစ်မှတ်နဲ့အဆင့်သုံးနေရမှာရက်တည်နေပြီးတော့ Wales အသင်းကပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကစားပြီးထားတဲ့အချိန်မှာတပွဲရှုံးတပွဲတည်ရမတ်တမန်အဆင့်လေးနေရမှာရက်တည်နေရလဲဖြစ်ပါရှင်။အုပ်စုပြရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နောက်တစ်စိမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အသင်းတိုင်းအတွက်ရည်ကြီးနေပွဲစဉ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီရန်အသင်းနဲ့ USA အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရအီရန်အသင်းကကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်20နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့ USA အသင်းကတော့ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်16နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အသင်းကတော့နောက်ဆုံးချိန်မှန်ကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်မှာဆိုရင် Wales အသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ USA အသင်းကတော့နောက်ဆုံးချိန်မှန်ကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်မှာဆိုရင်အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ဂိုးမရှိ တရေရလက်ထပ်ပေါ်ထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့အီရန်အသင်းကတရေကြအောင်နေနေနောက်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်အသင်းကတော့နောက်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီပွဲစဉ်လေးကိုမဖြစ်မနေအနိုင်ရရှိဖို့လိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီပွဲစဉ်လေးမှာဘယ်အသင်းကအနိုင်ရရှိပြီးနောက်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့စောင့်ကြည့်ရမှာလဲဖြစ်ပါအရှင်။နောက်ထပ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနေ့တနားရီခွဲမှာတပြိုင်နက်ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့အုပ်စုပြည့်ပွဲစဉ်လေးတပွဲကတော့ Wales အသင်းနဲ့အင်္ဂလန်အသင်းပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Wales အသင်းကကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်16နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့အင်္ဂလန်အသင်းကကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Wales အသင်းကတော့နောက်တော့ချင်းမြန်ကစားခဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်မှာဆိုရင်အီရန်အသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့ချုံးနိုင်ထားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလန်အသင်းကတော့နောက်ဆုံးချိန်မြန်ကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်မှာဆိုရင် USA အသင်းနဲ့ဂိုးမရှိတေရရထပ်ပေါ်ထားခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှာဆိုရင်တော့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 အီရန်အသင်းနဲ့ USA အသင်းရဲ့ပွဲစဉ် Wales အသင်းနဲ့အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ဂွေးလက်တွေကိုခံမှန်းဖြည့်ဆိုပြီးဖုံးလက်ဆောင်လေးကန်ထူဖို့ comment box မှာဖြည့်ဆိုပေးတော့လို့ရပါတယ်ရှင်။ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲစလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆိုပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစောဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြည့်ဆိုနိုင်တဲ့ပရိသတ်အူတွေကိုပဲဖုံးမီတစ်တောင်းချက်ဖြည့်ပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တအူးထက်ပိုပြီးပို့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခွဲပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့ comment တွေတပွဲတဲ့ဖြည့်ဆိုထားတဲ့ comment တွေရောထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကိုရရဲ့လေးလေးကိုမှန်ကန်အောင်ဖြည့်ဆိုရင် ဖုန်းမိလက်ဆောင်လေးကနှူးကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။